День Святого Михаїла одне із найбільш шановних свят на Україні. Ім'я Михаїла це суто грецьке слово, і воно походить від трьох єврейських слів Мікаель, що означає хто як Бог. Цим словом ми називаємо архангела, тобто одного із вищих ангелів, могутніх сил небесних. Святе передання нам говорить про те, що саме цими словами, хто як Бог, Архангел Михаїл, очоливши військо Господнє, скинув з неба Люцифера і всіх його ангелів, які стали на його сторону, і саме Люцифер став сатаною. І духи злоби і досі продовжують це перебування, але вони вже назавжди втратили доступ до царства Господа. Звідки з'явилися ангели? Е, церква вчить, що перед тим, як Бог створив матеріальний світ, був існував світ інший, нематеріальний, невидимий, ангельський. Е, перші слова Біблії на початку створив Бог небо і землю. Ми розуміємо як створення двох світів невидимого і видимого, небесного і земного, духовного і матеріального. Ми дуже мало знаємо про те, як живуть ангели. Ми і до кінця не можемо цього, цього пізнати, тому що життя ангелів це велика тайна Божа. Вони не живуть в просторі, вони не перебувають у часі, вони живуть у безмежному царстві вічності. Проте ми з нами із історії про те, що Господь їх часто посилав е, на землю для сповіщання людям своєї волі. І тому ми їх називаємо ангелами, тобто вісниками. Саме так це слово прикладається із грецької мови. У Святому Письмі Архангел Михаїл називається вождем війська Господнього і постає перед нами як головний борець проти диявола і проти всякого людського беззаконня. І тому ми його називаємо архістратигом, тобто головнокомандуючим, якщо це слово передати вже на сучасній мові, тобто старшим небесним полководцем. Тут у Біблії в Святому Письмі перший раз е, він упоминається, коли він з'являється Ісусу Новину і ізраїльському вождеві під час завоювання євреями обітованої землі. Він також постає перед пророком Даниїлом у часи падіння Вавилонського царства. Даниїлу стає відомо про допомогу Божу з боку Архангела Михаїла е, в часи масс массовых преследований при Антихристе. І от в останній книзі Святого Письма, в Откровенні Іоанна Богослова, ми бачимо Михаїла як головного вождя у війні проти диявола дракона і ангелів-бунтівників. І сталася на небі війна. Михаїл, твої ангели вчинили за змію війну, і змій воював, та його ангел та не втрималися, і вже не знайшлося і місця на небі, і скинений був Змій Великий вух стародавній, що зветься диявол сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. Апокаліпсис, 12 розділ. Апостол Іуда у своєму посланні також коротко згадує про Архангела Михаїла як противника диявола. У дусі Святого Письма е, отці церкви вважають Архангела Михаїла учасником і інших дій у священній історії, інших подій, хоча він там і не називається по імені. Так його ототожнюють з вогненим стовпом, який йшов перед, перед е, ізраїльтянами під час їхньої втечі від Єгипту, і який потопив фараонне військо, яке намагалося переслідувати ізраїльтян у Середземному морі. Також саме йому ангел Михайло приписують перемогу над величезним асирійським військом під час осаду Єрусалим при пророці Ісаї. Церква шанує Архангела Михаїла як е, головного борця проти дьявола і захисника віри і поборника проти всякого зла. На іконах ангел зображається з вогненим мечем або зі списом, яким він скидає дьявола. І на початку IV століття церква установила свята собору, тобто сонму, сукупності святих ангелів на чолі з святим архістратигом Божим Михаїлом 8 листопада або за новим стилем 21 листопада.